भ्यालेन्टाइन डेको सबैमा शुभकामना साथै अडसट्ठी एघार एक एकमा मैले रचना गरेको यही भ्यालेन्टाइन डेकै विरोध स्वरूप नेपाली मानसमा यो सुहाउँदैन भन्ने हिसाबले कोरेको एउटा कविता वाचन गर्दैछु जुन शीर्षक छैन महत्त्व प्रेम दिवसको प्रिय मित्रजन राम्रो नराम्रो र यो सही या बेठी हजुरले छुट्याइदिन अनुरोध गर्दछु जुन छैन महत्त्व प्रेम दिवसको यो कविता वाचनमा छु रोम सभ्यतामा उदाएको दिन रोम सभ्यतामा उदाएको दिन प्रेम दिवसको घोष भयो थिए रोममा एक सन्त पुजारी रोम नरेशको ऐलान नमान्ने भए ऐलानको धज्जी उडेपछि पुजारीलाई मृत्युको मुखमा दिए मृत्युको शङ्ख बजेको दिन प्रेम दिवस कसरी भइदियो प्रेमको शङ्ख बजेको मृत्युको शङ्ख बजेको दिन प्रेम दिवस कसरी भइदियो शरीर जलेर धुवाले ढाकेको दिन शरीर जलेर धुवाले ढाकेको दिन रातो गुलाबलाई किन सजाउनु न त धुवाले सुन्छ चितकार न सागर जानेले बुझ बुझ्दछन् हरियो बाँसमा सजिएको दिन प्रेम दिवस कसरी भइदियो हरियो बाँसमा सजिएको दिन प्रेम दिवस कसरी भइदियो एकले अर्काको माया नबुझ्दा एकले अर्काको माया नबुझ्दा आत्मासाथ मृत्यु गरी सभ्यता बचाइदियो हजार भावना पाल्दै निस्किए थियो निस्किए थियो ऊ यही दिन उसले आफूलाई बलिदानी गरिदियो सम्राटको नियमले मृत्यु दियो उसलाई सम्राटको नियमले मृत्यु दियो उसलाई सन्त अनि भ्यालेन्टाइन भई बाहिर निस्कियो सम्राटको नियमले मृत्यु दियो उसलाई सन्त अनि भ्यालेन्टाइन भई बाहिर निस्कियो धेरै बुद्धिजीवी बढे छन् विश्वमा धेरै बुद्धिजीवी बढे छन् विश्वमा मृत्युको दिन प्रेम दिवस कसरी होइन धेरै बुद्धिजीवी बढै छन् विश्वमा मृत्युको दिन प्रेम दिवस कसरी भइदियो चौध फेब्रुअरी सन्त भ्यालेन्टाइनको मृत्युको दिन संसारले एक फेरा सोचौँ प्रेम दिवस कसरी भइदियो चौध फेब्रुअरी सन्त भ्यालेन्टाइनको मृत्युको दिन संसारले एक फेरा सोचौँ प्रेम दिवस कसरी भइदियो कसरी भइदियो धन्यवाद